Post up it and it's over quarantine So look at what they win mind Another life We not love this to the world Sign and seal they never know السمع والطاعة تامر فداك روحنا تامر ما يغرق اللي مشتك شراعة والدار يا محمد بك تفاخر مثلهم والخشمهم كاسر